Hola amigos, soy el brujo llamado y estoy de regreso con un nuevo video para hablarles sobre la extraña desaparición del profesor Israel Romero Salinas, el magnate del universo. A él no se le volvió a ver después de su último video en el que hablaba de una invasión extraterrestre. Desde todo ese tiempo nos la hemos pasado buscando al profesor. Mandamos a gente con helicópteros a las prisiones a ver si ella estaba. Mandamos a gente hasta el asilo de ancianos. Entrevistamos a personas maniáticas y nos comunicamos en su idioma. Y tuvimos que aprender a hablar al revés con estas personas y resaltamos. Incluso nos comunicamos con conejitos y hasta un mandril naranja. Y lo buscamos hasta por debajo de la tumba y nada. Incluso contactamos al hombre más inteligente del mundo y nos dijo que para lo guía es Dios porque tiene su cerebro en su trasero. Incluso tuvimos que secuestrar al señor de los tacos y también a un perro chihuahueño porque pensábamos que eran terroristas y pensábamos que ellos dos lo tenían secuestrado. Es por eso que tuve que estar seis meses en prisión cuando me agarraron las autoridades. Afortunadamente el policía me dejó salir de la cárcel gracias a que le hice un trabajo de brujería a una de sus esposas. Mamá, mamá, Le caía gorda y le hice un hechizo para que se muriera los esfuerzos por encontrar al profesor Azrael Romero Salinas han sido inútiles y desgraciados. Pero el profesor para lo que es Dios y lo encontraremos. Es por eso que hemos decidido contratar a un investigador privado y documentar su encuentro en un video. Documentar su rescate en un video que narrarán todas nuestras aventuras en video. Me preparo para dirigir una película que investigará el misterio de la desaparición del magnate del universo. Pronto regresaré con un trailer y más videos.